اسمي آه، غسان سلهب مخرج يعني بالمعنى انه بعمل افلام بكتب كمان بس خلينا نقول هلا مخرج نوقف على الكلمه آه، فيني أعرفك عن كتير ناس بس عن حالي صعب <laughs> جدا خاصة اللي بيعمل أعمال فنية مثل ما بيقولوا كان سينمائية أو غير شيء أنا مبدئيا بجرب قد ما فيي اخفي ورا العمل اخفي حالي ورا العمل أه صعب كتير اعرف عن حالي <laughs> صعب احكي كمان عن شو بيحكوا افلامي لانه انا صراحه ماني على قد زي ما بيقولوا الانجليز storyteller مانيش كثير اخبر قصص وحتى اذا في قصه بصير قصه على القصه <laughs> وانا كمان بعمل اعمال بسمون آه، التجريبي يعني فيديو اكسبيرمنتال وحتى تجريبي بدون ما يكون هالقد اكسبيرمنتال انا فادي بحب بحس ليه بدي احب ليه بدي نعلى شوي ونرجع آه، نرجع؟ شوي غريب ان كثير ناس بيشوفوا افلام هيك النتيجه بيقولوا اوف هذا فكر فيها كثير كثير مدروسه بس انا وقت التصوير اكيد بكون مفكر فيها يعني وانا جاي هيك <laughs> من السما يعني بس انه بحب كثير آه، وقت التصوير لانه في الحاله في في الحاجه في كل هذا بيخليك آه، كمان الممثلين يعني ما بقى انت عم هيك بال بالفكر يعني بصير كل شيء موجود وكيف بدي اشتغل معهم وكيف بدي افكر ودائما شو هالمشهد انا عم صوره شو اهميه المشهد دائما انا بسال حالي هالسؤال مش انه واو حلوه او ما حلوه هيك ازبط ما ازبط يعني ما هو بالأخير السينما شو هو هو الزمن والمكان آه، بس زمن ومكان الفيلم مش زمن مكان الحياة يعني آه، يعني الهدف هو ان تفوت المشاهد بالزمن والمكان للفيلم شو ما هو مش عن ما قصدي اكيد عن الزمن بالمعنى شهر او ساعتين زمن كاحساس ومكان كاحساس انا لإلي مثلا هون عم صور بهالمكان اللي هو بيت جزء منه كبروا حسين حسين بيدون <laughs> آه، انا ما هدفي اعرف على المكان ما ما هدفي اقول لكم تفضلوا لفرجيكم البقعه تفضلوا كل فرجيكم البيت آه، انا عم فوتكم بمكان الفيلم اللي هو مش تعرف عن البقعه يعني مش عم نعمل زياره سياحيه سياحيه او زياره آه، شو ما هي نحن عم نفوت بعالم ما هو المكان هو عم جرب تخلق عالم شو ما هو الفيلم شو ما هو العمل أه so اكيد الطريقه كيف عم تصور كثير مهمه يعني ما عم بحكيك بس مش عم بحكيك عن بس قصه انجل مع انجل عم بحكيك الطريقه كيف عم بتفكر أه علاقه الافراد مع المكان علاقتك انت مع الافراد والمكان افراد يعني الشخصيات في الفيلم او والمكان بدون شخصيات والمساحه كيف الشخص عم يروح من محل لمحل من مكان لمكان كله هذا انا كثير مهم لإلي يعني يعني يعني انا مثل ما قلت انا مانيش storyteller يعني مانيش انه اه اوكي انت هتخبر دي وانت تخبر دي يعني، يعني، يعني، هذا يعني ويلا مهم انه بنروح مش انا ما عم بقول انه الافراد منونش مهمين بس الافراد هن بارت عن كل شيء عن عن عن شيء كامل يعني آه والمكان هو كمان شخصيه مكان وانا عم بتصور قصدي شخصيه يعني انا صورت كثير افلام في بيروت بيروت لإلي هي إلى شخصيتها مناش ديكور هون منوش ديكور ما في شي ديكور لإلي ولا وين وين قاعدين نحن ولا البيت كبيت ولا هذه المزرعه وين نحن عم نصور ولا البقاع ولا شيء ما فيش ديكور لإلي يعني قصدي ديكور بالمعنى زي واحد يقول حط لوحه حلو هيك قصص ظبطنا اياها آه، كله لانه كل شيء بيقول كل شيء بيحكي والصوت كمان له كثير كثير اهميه كبيره مش بس الصوت اللي عم تاخذه الصوت اللي عم بتعبره كمان بعدين يعني ايه فيني احكي لا بلا اشبع عن هالقصص بس انه بس انا بتصرف بتكلم فرنسيه احسن بودي هو اول فيلم اسمه الجبل كان اسود وابيض شخص آه، لوحده مش لوحده يعني انه هو مبدئيا بيترك بيروت بس بدل ما يترك بيروت مثل ما قال لصديق له بيروح بسكر على حاله في اوضه اوتيل بالجبل وما بيظهر منها وبيمثل آه، فادي ابي سمره اللي هو عم بيمثل كمان بفيلم جديد بس مش تكمله ما في تكمله هذا الجزء الثاني اسمه الوادي هلا نحن عم نصوره من وين ما نحن هلا بالبقاع اللي هو آه، بين جبلين الغرب والشرق يعني عندنا هذيك الجهه سوريا هالجهه تكمله لبنان هلا هالفيلم فينا نقول بطريقه بسيطه آه، في حدا فقد الذاكره بعد حادث وناس آه، اخذوه معهم وجيبوه لهالمكان هون اللي هن هو فقد الذاكره في الجبل فوق و آه، يعني فينا نفتكر انه الفيلم هو قصه شخص فاقد الذاكره وهول الناس اللي هن ما هالقد عم بيشتغلوا بالزراعه هن بالمختبر <laughs> عم بيشتغلوا عم بيشتغلوا اكثر كيف بيقولوا مخدرات بس مش فيلم عن المخدرات ولا فيلم عن فاقد الذاكره ما شفت شيء وما بتعرف شيء ما الجزء الثالث على اكيد بعد ما <laughs> صورته هو كمان له عنوان هين اسمه النهر <laughs> يعني هيك اصلا كنت انا عم انا عم بحضر فيلم الجبل كنت عم بقرا اشعار يابانيين الهايكيو واللي بحب كثير بالهايكيو في هيك بكلمات بسيطه بيقولوا اشياء عميقه جدا so حبيت استعمل عناوين بسيطين انه الجبل الوادي والنهر هلا <laughs> نوع من الثلاثيه آه يعني ثلاثيه زي اللوحات اللي هي ثلاث آه، شقف بسموها تريبتيك آه لانه ما في تكمله بال بالقصه ايه هلي رابطهم بس بطريقه مبطنه هو فكره الابوكاليبس بس ما بعرف كيف بيقولوا ابوكاليبس بالعربي <laughs> ايه بس مش نهايه العالم زي بالطريقه الببليكيه او القرانيه او الانجيليه او شو ما بدك بالمعنى انه نحن هالتراجيديا هذه اذا بدنا نسميها نهايه الاشياء نحن ما عم نوقف نعيشها وعم نعيدها من عم نعيشها وعم نعيدها وبلبنان بالتحديد بالتحديد هلا بالجبل هي مبطنه كليا انه ما آه، يمكن حدا رح يحسها بهيدي رح تجي ما رح اقول لكم كيف <laughs> آه، بالتالت هي من ما بعد بس كمان بنحسها لانه يعني انا ما عندي منوش موضوع يعني مش الفيلم مش موضوع عنه بس هذا موجود هذه التراجيديا الانسانيه بالمعنى انه ما عم بيوقف آه، يهدد حاله تهديد مستمر خاصه بمناطق مثل ما يعني التهديد كثير موجود بالفيلم بس مش تهديد انه بدي اقتلك التهديد المبطن اللي آه، هيك الثريت of an apocalypse بس مش ديفينيتيف apocalypse مش برجع بقول الانجيليه او القرانيه آه... ايه 치열하